Yumuk yumuk gözleri gözleri Pamuk pamuk elleri elleri Yumuk yumuk gözleri gözleri Pamuk pamuk elleri elleri Seni leylekler mi getirdi getirdi Seni leylekler mi getirdi getirdi ben o leyleklerin canını yerim. Ben o leyleklerin canını yerim. La la lay lay lay lay lay lay li lay lo. La la lay lay lay lay lay lay li lay lo. Yürümüyor dizleri dizleri. Duyulmuyor sözleri sözleri. Yürümüyor dizleri dizleri Duyulmuyor sözleri sözleri Seni leylekler mi getirdi getirdi Seni leylekler mi getirdi getirdi Ben o leyleklerin canını yerim Ben o leyleklerin canını yerim La la lay lay lay lay lay lay li lay lom. La la lay lay lay lay lay lay li lay lom. Yetişmiyor bezleri bezleri. Kesilmiyor sesleri sesleri. Yetişmiyor bezleri bezleri. Kesilmiyor sesleri sesleri. Seni leylekler mi getirdi, getirdi. Seni leylekler mi getirdi, getirdi. Ben o leyleklerin canını yerim. Ben o leyleklerin canını yerim. La la lay lay lay lay lay lay li lay lo. La la lay lay lay lay lay lay li lay lom. Tanımıyor neleri neleri Acı tatlı günleri günleri Tanımıyor neleri neleri Acı tatlı günleri günleri Seni leylekler mi getirdi getirdi Seni leylekler mi getirdi getirdi ben o leyleklerin canını yerim. Ben o leyleklerin canını yerim. La la lay lay lay lay lay lay li lay lom. La la lay lay lay lay lay lay li lay lom.